Et tett samarbeid mellom Universitetet i Agder og arbeidslivet er viktig. Samarbeid om bachelor- og masteroppgaver gir gevinster for alle partene. Studentene, virksomhetene og de faglige veilederne. Men å samarbeide er ikke lett når man ikke vet om hverandre. Nettopp derfor har vi skapt Kompetansetorget. Her kan du legge ut forslag til bachelor- og masteroppgaver. Forslag som kan fanges opp av andre med lignende interesser. Gjennom videre kontakt kan dere komme fram til oppgavens nøyaktige problemstilling, og hvordan dere skal samarbeide for å finne gode løsninger. På Kompetansetorget synliggjøres prosjektet. Du kan også finne informasjon om andre bachelor- og masteroppgaveprosjekter, og få inspirasjon til nye samarbeid. I tillegg kan virksomheter legge ut ledige stillinger, som kan gi våre studenter relevant arbeidserfaring. Det tette samarbeidet med arbeidslivet gir mer engasjerte studenter, fører til bedre læring og tilfører ny kunnskap til virksomhetene. Samtidig knyttes nye kontakter. Kort fortalt er Kompetansetorget stedet der studenter og arbeidsliv møtes. Logg inn og finn din neste samarbeidspartner.